हेलो वेलकम फ्रेंड्स ये प्रोग्राम आप देख लीजिए और इस प्रोग्राम को देखने के बाद जरा बताइए कि ये प्रोग्राम काम क्या करेगा यहां पर एक फंक्शन यूज किया मैंने मैथ डॉट रैंडम अब इसका फायदा क्या है अब आपको पता ही है रैंडम से क्या होगा रैंडमली नंबर जनरेट होते हैं तो यहां पे मैथ डॉट रैंडम जो फंक्शन है ये भी रैंडमली नंबर जनरेट करेगा तो इसको मैंने सेव किया है आ, इसको चाहे तो यहां से सेव एज भी कर सकते हैं आप यहां पे सेव एज ही कर लेता हूं रैंड 1 कर देता हूं यहां पे 1 लिखा मैंने और डॉट .html एक्सटेंशन के साथ सेव करेंगे इसको डेस्कटॉप के ऊपर तो ये .html एक्सटेंशन के साथ रैंड rand1 के नाम से सेव कर दिया डबल क्लिक करता हूं इस पे अब यहां पे देखेंगे कि यहां पे आया हुआ है 0.1257 इस तरीके से आया हुआ है अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो ये चेंज हो गया देखिए 0.654 ऐसे करके आ रहा है फिर अगर रिफ्रेश किया तो यहां पे देख सकते हैं 0.162 इस तरीके से करके आ रहा है बार बार रिफ्रेश कीजिए और ये बार बार नंबर चेंज हो जाता है इसे ही तो कहते हैं रैंडम नंबर तो आई होप की बात समझ में आई होगी thank you for watching this video